singing Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Is it so long? Singing more. Just if you believe. Yes, the root means singing more. famostemi begravami Onde stuvar i frihet kampen famosteni begravami Jedu plamberien Carviglia vila Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao che Jedu plamberien Carviglia vila Escura summer So gab sie Lied for free Eltern